ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸਲੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪਰਤ ਪਾਲੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗ ਰਹੀ ਹੋ ਮੇਰਾ ਚੀਤ ਆਦੰਤ ਪਰ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਤਨ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤ ਰਹਾਓ ਮਨ ਬਿਲਾਸ ਪਏ ਸਾਹਿਬ ਅਚਰਜ ਦੇਖ ਬੁਢਾਈ ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਆਨੰਦ ਕਰਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੂਨ ਪੈ ਜਰਖਾਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ ਰਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਦੋਂ ਕਾਲ ਤਖਤ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਸਕੂਲ ਚਾਲੂ ਕਰਿਆ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡੀ ਕਰ ਮੈਂ ਠੋਕੇ ਕਿ ਹਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਉਹ ਟੀਚਰ ਹੀ ਸੀ ਇੱਧਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਕਢਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੋ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਢ ਲੇਵੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਆ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਤੇ ਭੋਗ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਲੇਵੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣੀ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੀਲ ਇੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਸ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 1000 ਡਾਲਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਇੰਨਾ ਚਿਰ 32 33 ਸਾਲ ਪੜਾਇਆ ਉੱਥੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ 1000 ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲੈਣੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਉਹ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਚ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸੋਣੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਰਹੀ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਈ ਘਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅਗਲਾ ਭੇਜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲੂਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 86 ਵਿੱਚ ਰੰਭਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ 40 50 ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਤੇ ਨੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੀ ਲਈ ਤੇ ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 3000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸੁਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਨੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸੁਣੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਫਰਵਾਲੀ ਆ ਉਦੋਂ ਦੋ ਕੁ ਪੇਜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਸਲੇਵਸ ਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਖ ਪਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁੰਨਾ ਨੇ ਜੋ ਕਾੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਪੇਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਥੇਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਲੱਖ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਦਲ ਗਏ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਚੜਾਈ ਕਰ ਜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜੇ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾ ਤੇਰਾ ਸਕੂਲ ਥੋੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰਾ ਟਰਸਟ ਥੋੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਂ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ 1990 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੜੁੰਦੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਉਹ ਐਮਏ ਬੀਟੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ 90 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਤਾ ਭਾਈ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟਰਸਟ ਫਰਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੱਖਤਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਾ ਕਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਦੁਬਾਰਾ 34 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀਆਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟਰਸਟ ਰਜਿਸਟਰ ਫਰਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਭਾਈ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਕ ਤੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਆਂ ਇੱਕ ਉਹ ਫਿਰੋਰਾਈ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਕਲਰਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਸੀਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 34 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਆਂ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਚੀ ਆ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨ ਇਨਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਐਫਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਦਸਾਂਝ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੱਚ ਕਹਿ ਲੋ ਉਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਸੰਤਿਆ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖ ਡੇਢ ਡੇਢ ਲੱਖ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਤਾ ਜਿਉਂ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਇਨਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਚ ਪਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੰਪਨੀ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ 35 ਕੰਪਨੀ ਕਿੰਨਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜਿਉਂ ਚੱਲਿਆ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ 95 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਫੱਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 41 ਲੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਡੇਢ ਪੌਣੇ 2 ਕਰੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਆਰੰਭ ਉੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੌਥੀ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ 96 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੱਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਇਹ ਬੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁਮਾਰ ਹਣ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਹੇ ਤੂੰ ਕਾਕਾ ਹੁਣ ਹੀ ਭਾਈ ਬਣ ਗਿਆ ਮਹਾ ਤੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਈ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਠੇਕਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਹੈ ਬਾਹਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਨੇ ਜਾਂ ਢਾਡੀ ਨੇ ਇਹ ਇਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਭਈ ਜਾਂ ਕੀ ਰਹਿਤ ਨ ਜਾਣੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਰੀਤ ਤਾਂ ਕਿ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਬਾਣੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੈ ਬ੍ਰਹਮ ਤਰਹਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੇ ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਬਸਾਏ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਣੀ ਜਗਤ ਰਹੀ रही ਇਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਸੋ ਜੋ ਕਰੇ ਤਿਸੀ ਕੋ ਫਿਰ ਖਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਗਾੜੂ ਤਿੰਨ ਦਲ ਮਲ ਲਾਈ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਨਾਕੂ ਕਾਟੀ ਕਾਨੂ ਕਾਟੀ ਕਾਟ ਕੂਟ ਕੇ ਡਾਰੀ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬੈਰਨ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੌੜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਤਨ ਸੰਪੈ ਮਾਇਆ ਸੰਚੀ ਹੈ ਅੰਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਘਰ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਸਵਾਰੀਏ ਕਿ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਈ ਹਰ ਰੰਗ ਤੁਰੀ ਨਿਤ ਪਾਲੀਏ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈ ਜਾਂ ਲਾਭੋ ਚਿਤ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਉ ਅੰਤੇ ਹੋਈ ਸਖਾਈ ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਅੰਤ ਸਖਾਈ ਹੋਊ ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪੇ ਭਜ ਭਜ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਹੀ ਧੱਕੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਆਇਓ ਸੁਣ ਪੜਨ ਕੋ ਬਾਣੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਥੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੌੜੀ ਛੁੜਕੀ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ ਐਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਵਣਿਆ ਜੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਐਵੇਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਊ 42 ਲੱਖ ਜੀ ਜਨਮੇ ਹੋਤੇ ਬੀਟਲ ਪਹਿਲਾ 84 ਲੱਖ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰੂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ ਜਲ ਜਲਾਈ ਖਟਾਨੇ ਤੋਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹ ਸਟੇਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਨਮ 'ਚ ਹੋਊ ਦੋ 'ਚ ਹੋਊ ਤਿੰਨ 'ਚ ਹੋਊ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮਰਨਾ ਥੋੜਾ ਤਤ ਤਤਾਂ ਚ ਜਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 베ਰੀ ਨੂੰ ਪਿਉਂਦ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਰਮ ਕੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪੈੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਕੀ ਚ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੱਟ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਭਾਈ ਕਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਬੜੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਜੋ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਗੁਰੇ ਕਹੇ ਨਾ ਬੁਰਾ ਸਹਿਸ ਕਰਤੀ ਚ ਸਹਿਸ ਕਰਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੀਣ ਸੁਪਰਾਣੀ ਤਿਰਗੰਤ ਜਨਮ ਪ੍ਰਿਸ਼ਣ ਹੈ ਕੂਕਰ ਹੈ ਸੂਕਰ ਹੈ ਗਰਦ ਹੈ ਕਾਕ ਹੈ ਸਰਪਣ ਹੈ ਫੁਲਖਲ ਹੈ ਉਹ ਕੂਕਰ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਭਟਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਘਾਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਸਟੀਓ ਹੋਰ ਚੇਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੋ ਹੈ ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਇੱਧਰ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪ ਦਾ ਸੂਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਜੀ ਸਦ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਰੁਚੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨੌ ਜੀਵਨ ਸਿਓ ਰੱਖਿਆ ਜੀਵਨੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾ ਬਾਣੀ ਚ ਜਲ ਜਾਓ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਧਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਰਵਾਈਟ ਟਰਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਗਏ ਜੁਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਗਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਗੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਰ ਆਪਦਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ 4-500 ਖਮਨੀ ਕਿੰਨਾ ਡਾਲਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਟਿਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਉਹਨੇ ਡਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 400 500 ਮੇਰੇ ਸਹੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਭਾਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਰ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਵੜਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਗਰ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਤੌਲਾ ਲੈ ਲੋ ਧੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਧੀ ਧੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਜਦੋਂ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਮੈਂ ਨਿਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਤਵਲਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੀ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਲੈ ਭਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਵੀ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਐ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਾ ਤੌਲਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਹਚਾਉਂਗਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੌਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਚ ਪਊ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਜਾਊ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪਿੱਤ ਨਿਕਲੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆਉ ਇਹ ਸੰਗਤ ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊ ਜੇ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦੀ ਕਾ ਖੇੜਾ ਪ੍ਰਪਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ 78 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਗਏ